الآن ومن 86 تحت الحجر الأساسي في المكان المسمى وولزي هو سد فلاحي ولكني من بعد آه، في 2016 جابوا المترين حطوا في هذه البلاصة في تغروط نتمورغي في هذا المكان ولاو ردوا ليه السميه سد سياحي وبدلوا ليه البلاصه ماشي ديك البلاصه اللي كانت الانتظار ديال ساكنه تمستوشت وساكنه ايت ككل او الساكنه ديال هذه المناطق ومن بعد ها هو المكان المسمى تغزه تعرضات لإغراق متر لوفراج في الوضع غير قانوني والشركه في الوضع غير قانوني راه ما تسواتش الوضعيه ديال الملاكين الخاصين اللي هما اصحاب الارض كان الاعتصام في السد وكانت توقفات الاشغال حاولوا يديروا يعني شي تهديدات على مستوى المحكمه على مستوى الى اخره ولكن استمر هذا الاعتصام 57 يوم هذا الاعتصام كيشاركوا فيه النساء والاطفال والرجال يعني يوميا كتكون فيه 300 400 500 ما بين النساء وما بين الرجال على ان خاص حقوقهم وخاص يعني هذا ديالهم وتم الهجوم عليهم و... واعتقلوا فيه 11 11 واحد انا كنعرف الا كان شي مشروع اللي باش يقولوا لنا مشاريع الكبرى ولا يبداو يكذبوا علينا ما يكذبوش علينا وكنحملوا مسؤوليه للممولين الاجنبيين اللي عطاو التمويل لمشاريع ما جاوش باش يقربوا باش يشوفوا اشنو كي اشنو كيدار هنا اللي هي كبرى ديال التنميات المنطقه كيفاش انهم هاي يعني يبنيو منتجعات ديالهم يبنيو لي زوتيل كبار على اساس اذا هاد المستفيدين شنو موقع ديال هاد السكان المنطقه والمنطقه راه هي غنيه بالمعادن غنيه بالفضه وبالذهب يعني راها منطقه معروفه ولكن انا طرحت هذه المشاكل اللي هي كبيره ومازال مستمر الملف ولي الصالح سيدي محمد اللي هو من المقدسات ديالنا غادي يتغرق والقبور ديال المقاومه اللي هو في امازير نشرويط اللي هو واحد المقبره ديال المقاومين آه، المجاهدين ها هو مشات خربوها كامل ما بقاوش ما عارفينش حتى فين كان العظام ديال جدودنا والمقابر اخرى والسكان والواحه وتصورتنا 10000 واحد فين غادي تمشي المآثير التاريخيه ديال المنطقه راه كلهم تضربوا على صفر باش يفوتوا ليهم يديروا هنا فين غادي يبداو يديروا السد السياحي حنا بغينا سد, سد فلاحي نعم لي السد ولكن في ولزي ماشي في تغروط نتمرغي ماشي في توغزه هاد السد راه كلها الساكنه غادي تكون ضحايا ديال هاد السد حيث البرشت ضرنا خشوي وراه غتجيني آه، آه، جوينا ولا راه غعوض وسين ما تاويت داس نسوتور هنا وتدين غا كوين دينا داغ السيف غنا يتخي ما تا تا مازال تحلا الا الدرا الا تمزين الا بضاضا الا خيزو الا كلشي الا نوا ما ناود الدواشال معناه هي نجي الطاقه نغدو هنا كنستافد ولا يني والو دا غادي دا غعاون لا سواق نبرا شفنا تينسن دامي لا نجري دو ونا صافي سنغي في نغي غيتنا نزازا نزنز ستمن نندرا راه لي معناها الخسران يمشي لنا هما الرعاة الضحايا ديال السد ديال تودغارة كتلاحظوا حتى كنكاسور دايرينها حدا العين اللي والكسيبه كتموت بالسيليكوز وتودغا هو واحد اللي هو كبير في المنطقه ولكن هما اللي كيستهدفوا فيه هو الاراضي ديال الفلاحين وديال المهنيين الغابويين ديال الرحاله لان يعني تما فيه مناطق ديال الراعي وهذا فيه تقترب ما بين 20 حتى 30 ألف هكتار انا كنتعجب فين غادي نمشيو دابا غادي نتعذر حراف ولا ما نعرف فين بغاو يصيفطونا هاد الناس كيستغلونا كي بدون اي تعويض ما انتمتوش لسيدي عياد من 2017 كنا متبعين الملف ديال ديالهم مع مازين على غير نور واحد وجوج وثلاثه فور بزاف واللي هو واحد المشروع كبير اللي هو فيه ملايير وفيه مانحين بزاف الابتدائيات كقبيلة متواجدة منذ سنين طويلة بهذه المنطقة والمجال الترابي لهذه القبيلة هذه كيبلغ تقريبا شي 30 ألف هكتار 2016 المشاريع التنموية والمشاريع الكبرى التي تتغنى بها الحكومة المغربية أنها غتقوم بواحد المشروع ديال نور نور جوج ولا نور ربعة هنايا بإقليم ميدالت لإنتاج الطاقة الكهربائية آه، في المنطقة إلى أن هذه الساكنة كتعاني من من واحد الحيف من واحد الظلم بحيث ان هاد الاراضي التابعه لهاد القبيله هادي تم تحديدها اداريا وغابويا وتم انتزاعها من ذوي الحقوق الشيء الذي حدا بهاد القبيله باش تقوم بهذا الاعتصام هذا اللي اقامته منذ بدايه مارس 2019 كشكل من اشكال الاحتجاج والظلم والحيف الذي طالها جراء آه، نزع اراضيها وتقليص مازال مازال الرعي التي كانت تستفيد منه من قبل ونكون المهنة نغ تكسا دغيد المشروع إكسا أدغني داني كسا والمشروع دا يستخدمها براني وردا نخدم لكوني تا الكسيبات موتا تكسنا غادغنا إذا تعيش دان بنوشان تال براكاتين راه خنتي سقلاعن المهم نكون نتظلم المنطقه السدائيه تظلم الواشون هاد ضيعن نكون نضيع الوالد نغضيعن ورغرين ورسين تدونا تسوق ندغي دايز زنزان شحال الحاجت ورسين شحال نصرف شحال شحال الحاجت تي زنزا المهم ورسين الحساب ها الواشون غران ورغرين المهم لا نويد بين غير سني بردان آه، السوق آه، ابرد بي المهم نكوني ونتحاسب ونلاك ننتفتر المسؤولين هذا غرعان ما ينلا عاد نكوني كون رلاك يوفا غيس نموت يوفا غيس نموت بدينا اعتصام قلنا لنا خصو يكون اعتصام ديال الفلاحين في 22 فبراير يتم التضييق عليهم في كل مره يعني يحدث مشروع ياخذ مئات من الهكتارات آه، تمنعهم من الرعي داخله وكما شاهدتم راه كاين الكرياج دابا كيدور على هذه المنطقه هذه بمعنى غادي يتم المحاصره ديالهم في واحد الرقعه ضيقه في وقت من الاوقات وكيف كتشوفوا ان الساكنه كتعاني من آه، انعدام ديال البنيه التحتيه انعدام ديال مجموعه من من الحقوق آه، المدنيه اللي خصهم يعني يكونوا كيتمتعوا بها راهم محرومين منها حتى التمدرس ديال الابناء ديالهم ينعدم تماما حنا المشكل هنا ما كانش اللي قرينا وما بغاوش يجيبوا لنا المعلم جابوا حط الحجر قال كان بيني وركم شي عام هذه وحنا كنتسناو باش نقراو أه، والديا ما عرفوش ما عرفوش يحسبوا حيت ما جابولهمش المدرسه حصلنا ما لقينا كنديرو خاصنا نقراو بغينا نقراو الدراري كلشي بغا يقرا ما لقينا فين نقراو قرينا عام ومشاو خلاونا ثلاث سنين واش هذه قرايه راه ماشي قرايه هذه الناس كيقراو عام ورا عام حنا قرانا عام قراونا عام وخلاونا ثلاث سنين ما قريناش هذا المشروع ديال مازين آه، يعني خدا واحد المساحه تقدر ب 5000 هكتار هو الشيء الذي يعني لم تستطغي هذه القبيله وقامت بهذا الاعتصام كاحتجاج كاحتجاج على على السلب والنزع ديال الاراضي ديالها بدون موجب حق وهذه القبيله راه كتملك هذه الارض هذه بموجب عقود محرره بالقلم الفرنسي وخاتمه وبحضور يعني الاعيان وشيوخ القبائل التي كانت متواجده قبل الاستعمار الجمعيه اللي كانت كتسمى جمعيه اولوج لمستعملي المياه المخصصه للاغراض الزراعيه كانت هذه الجمعيه يعني آه، كتصرف واحد مبالغ جد جد كبيره لانها كانت كتشغل واحد المجموعه ديال المصاريف اللي هو المصرف ديال الساقيه الجديده والمصرف ديال الساقيه ديال تيميلت وهذا المصرف ديال آه، تفرزس كانت كتدخل واحد المجموعه ديال الاموال على اعتبار انها كانت كتكري المياه ب 15 درهم حتى ل 20 درهم للساعه من بعد يعني تم محل محاوله ديال واحد المجموعه ديال الساكن وهاد المناضلين من اجل باش يعاودوا هما ينظموا ريوسهم في اطار قانوني على شكل يعني جمعيه ولكن راهم تعرضوا لواحد المجموعه ديال المضايقات واحد المجموعه ديال الاكراهات اللي تبين مؤخرا انه كان من وراها واحد المجموعه ديال المخططات جايين على اساس انه استنزاف ما بقي من الثروه المائيه ديال المنطقه الا وهي يعني تجميع ديال المياه ديال هاد آه، الواد على شكل يعني قنوات مائيه وما يسمى بالكوتاكوت وما يعرف بالمشروع ديال الجي ان في الاول كان يشاع بانه راه غادي تصرف فيه واحد 18 مليون تركيب اللي هي مخصصه السافله ديال ديال السد وفي يعني في هذه الاواخر تبين بانه راه الناس ديال اولوز ما غاديين يستافدوا من هاد 18 ملم كيب من الحقنه ديال السد انما هاد الناس كيخططوا باش يجمعوا هاد المياه المتبقيه في الواد باش يديوها للضيعات الفلاحيه الكبرى المصير ديال المنطقه ديال اولوز اننا من بعد واحد 12 عام تقريبا ولا 15 عام اننا نوليو نحفروا بير حنا مكرنا موالفين اننا نحفروا 8 د الامطار و10 د الامطار من هنا لواحد 12 عام ان شاء الله راه ممكن نحفروا 60 متر و 70 متر ولا حتى 80 متر ولا حتى اكثر وما نلقاوش مازال الماء